vocês bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal E galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo de Minecraft no canal E hoje me trazer um vídeo aqui bem curtinho mesmo Mas é para ajudar muitas pessoas que sim que não sabe E bom, o que que eu vou ensinar aqui, mano? É como tá colocando aí uma skin no seu personagem Primeiramente, você vai ter que ter uma skin na sua galeria, é óbvio, né? Você pode fazer uma personalizada né? Ou baixar da internet mesmo, naqueles apps aí Eu vou deixar alguns apps que eu conheço aí, se eu me lembrar também, né? Enfim, para você fazer fazer isso é muito simples. Pessoal que antes, mas se inscreve no canal, deixa o like aí. E agora sim, bora aí pro vídeo. Para isso você irá precisar de uma coisa simples, que é isso aqui, Você vem aqui em perfil. Vem editar personagem. No meu é caso já tá exportado, mas eu vou fazer aqui para vocês verem. Aí vai ter aqui essas quatro cabeças de bonequinho. Vai ter uma que é para capa, outra para emoji, outra para selecionar skin e essa aqui você faz uma skin personalizada dentro do Minecraft. Porém tem essa aqui ó, você clica na segunda opção, aí vai ter aqui readquirido. Você clicar aqui nesse bonequinho meio que é, ele não tem skin, aí você clica aqui em escolher nova capa. Vai estar tá abrindo sua galeria aí e é só você selecionar a sua skin, né? Não é, é selecionar aqui uma skin. Eu selecionei a skin do Urso TV, mano, para dar uma diferenciada aqui. Tem aqui, né, que demora um pouco. No meu caso, skin skinhados são burros. Pera aí, galera. Deixa eu spray aqui de novo. Vamos aqui. Vamos achar minha skin aqui normal. Essa é minha skin. Aí, beleza. Eu acho que é a dos TV, né? Compatível com esse Minecraft. Mas vamos lá ver. E aqui vai ter essa, essa, essa tela aqui. Você clica aqui, ó. Vamos supor. Aqui tá escrito tipo de capa. Selecione o modelo correto da sua capa que não tem nenhuma diferença, você vai selecionar qualquer uma, porém as duas, a, a primeira tem um braço fino, que é a Alex, e a segunda tem um braço mais grosso. Então eu vou selecionar aqui o segundo, e pronto, minha seguinte tá aqui, mano, agora é só... No meu caso não tá aparecendo, aí apareceu, eu vou até tirar um print aqui, mano. Então foi esse foi o vídeo, então é nóis, falou, deixa o like aí, é nóis, tamo junto.